8 heures. C'était l'heure affichée sur l'écran de mon portable quand j'ai décidé d'aller prendre l'air. Je venais de travailler sur mon projet toute la nuit et il ne me restait plus qu'une heure avant le début de ma première réunion en distanciel. Depuis toute petite, j'espère secrètement croiser la route d'un lapin blanc ou d'un lutin malicieux qui me guiderait vers un univers différent, semblable à celui de mes rêves. Or ce matin-là, enfin, c'est exactement ce qui allait m'arriver. Pour franchir le passage et participer à la quête, il vous suffit de commenter sous cette vidéo en inscrivant votre nom d'aventurier. Avec un peu de chance, il se pourrait que je vous appelle pour une mission bien spéciale.